መጀመሪያ እስኪ ራሱን አስተዋውቁ። አቶ ጸጋዬ ተስፋዬ ማን ናቸው? የተወለዱ የታደጉ፣ ወደ ድሬዳዋ በምን አጋጣሚ መጡ የሚለው እስኪ መነሻ እስኪ እሱ ነገር። እኔ አስመራ ተወልጄ አደግኩ። አስመራ ሲወለድ በ1948 እዚህ ጋር እዚህ ሀገር መጣሁ። በ በ16 ዓመት አስራ አራት አስራ ስድስት ወደዛ ከተማ አስራ አራት አስራ ስድስት ድሬዳዋ መጣው። ኋላ አንድ ፈረንጅ ነው ያመጣኝ። እዚህ ስመጣ እኔ እንግዳ ነበርኩ። በጣም ደስ አላለኝም በዛን ጊዜ እና ወደ ሀገሬ ሊመለስ ሲል ጣሊያኑ ቆይ አትሄድም ብሎ ያዘ። ስቀመጥ አንድ ሁለት አመት እንደዚህ ስቀመጥ እየ ሄድኩ። እየ ሲሄድ እዚህ የነበሩ ፈረንጆች ነበሩ። አንተ አትሄድም፣ እዚህ ነው ከኛ ጋር የምትሆነው አሉኝ። እዚህ ሲሚንቶ ፋብሪካ አርባ አመት በሰራተኛ ሶስት አመት በኮንትራት አርባ ሶስት አመት ሰራ። አዎ በኋላ እንደዚህ ሲሉኝ እኔም እየለመትኩት ሄድኩ። ምንም ነገር ዘመዶች ያሉ መሰለኝ። ዘመድ አልነበረኝም። ዘመዶች ነበሩ እያልኩ ሲኖር ሲኖር የኤርትራ ልጆች ነበሩ ከኛ ጋር በጣም ጥሩሽ ተንኮል የለ፣ ክፋት የለ፣ እንብላን እንጠጣ። አሁን ሲኖር እየለመድኩ ሴት ኳስ ጫወት ነበረ ያን ጊዜ እና ወደ ኳስ ዓለም መሄድ ነበረ። ለስራም ስራ ተማርኩ፣ የወርክሾፕ ኃላፊ ሆንኩ። በዛን ጊዜ ሰውየው ኤርትራዊ ነበረ። ነው ያ መካኒክ ሁሉ እኔም ያስተማረኝ አለቃኝ እሱ ወደ ናይጄሪያ ሄደ። እኔ ናቱ የቱ ቦታ ያዝኩ ሲኖር ሲኖር ወደ ሀያ ሁለት አመት ሲሆን ቤቱ በእጄ ነበረ። ስራ አስኪያጅም ሁሉም እኔ ነው የምጠይቅ ከዛ በኋላ ሰው አንዳንድ ሰው ርጉም ነው በመሀል እየገቡ እንደዚህ ያሉ እንደዚህ ያሉ እኔም ለቀቁ ከዛ ከቦታ በሰማኒያ ሰባት ጡረታ ወጣ። ጡረታ ሲወጣ ሰማኒያ ሰባት ሰማኒያ ስምንት ሰማኒያ ዘጠኝ ዘጠና ከዛ ሀገር ወጣ ሀገራዎች ከሄድኩ ከዚህ ምጽዋ ገባሁ። እዛ ስራ ነበር። ደሞዝ ከዚህ ይሻላል ብዙ ብዙ እና እዛ እየሰራሁ ያለሁ ይህን ወሬ ተሰማ። ባለቤት ሞታለች ምናምን ወረቀት ላኩልኝ። እዛ ሀዘን የጨረስኩ ሄጀ መንግስት እኔ እንደዚህ እሄዳለሁ ኢትዮጵያ ልጄና ባለቤት የሞተዋል አልኳቸው። ሂድ አሉኝ። እኔ ያው ሶስት ወር ሶስት ወር አዎ እሷ ሞተች። እሱ ሶስት ወር ቆይቶ ራሱ ሰቀለ። ኋላ ወረቀት ላውክልኝ እኔ ከዛ ከምጽዋ ወደዚህ መጣ። ሲመጣ ንብረት አንድ የለም። መኪና፣ ቤት፣ መሬት፣ ጥሮታ፣ የቤት እቃ የለም። ማን ነው የወሰደው? መንግስት። ይህ ከወሰደ መንግስት መንግስት አይደለም፣ መንግስት አይደለም። እኔ ድሃ ነኝ፣ እሱ ሀብታም ነው። ለእኔ መተው ነበረበት እንጂ እሱ እንትን ሊያደርገው አልነበር። በኋላ ክስ መሰረትኩ። ማን ይስማ? አንድ ሰው አይሰማም። ብጮ ብትጮ የለም በሉ ለእግዚአብሔር ያለው አልኩና ትቼላቸዋል። ስንት ዓመት ሆኖት ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ? 13 ዓመት አዎ በሁለት ሺህ ነው የተባለ። አዎ በዘ እዚህ ሀገር በ1948 መጣው በ የኢትዮጵያ ዋንጫ ነበር ኢትዮጵያ ሻምፒዮን። አሁን እኔ ከነሱ ጋር ተመረጥኩ። ሌሎች አሉ ከኤርትራ የመጡ ከአዲስ አበባ ከድሬዳዋም ብዙ ናቸው። ወደ 24 25 ይሆናሉ። ከግብፅ ቡድን ደረስ የአፍሪካ ዋንጫ አሁን በዛን ጊዜ ሶስት አሰልጣኖች ነበሩ። እነቃቸው አዳሙ ፀሐይ ባህሬ ከኤርትራ አሁን ሶስት ሞቷል አሰልጣኞች እና አትናገርም እንደፈለጉ ያር ከዛ ይሄ ዋንጫ ተወሰደ። ጃኖ ያሉ እዛ ትሪቡን ላይ ቁጭ ብሎ አይነስ ከዛ በኋላ ወደ በየቦታችን ሄድንና እንደገና ተሰበሰብን። የተመረጥኑ እኛ ነን። ይዞን ነቃቸው ተሰማ ይዞን ወደ አውሮፓ ሄደ። ብዙ ሀገር ነው ነው እና ቲሙ ጥሩ ነበረ። እንደ አሁን አይደለም። አሁን ሚረባ ሰው የለም። ከእንትኑ ብንጀምር እስኪ መጀመሪያ እዚህ አሁን ኢትዮ ስምንት ይጫወቱ ነበር አይደለ? አዎ ኢትዮ ስምንት ይጫወቱ ነበር እና የኢትዮ ስምንት ስኬቶ ለምሳሌ ከእነ እስማኤል ጌሪላ ጋር ምናምን ይጫወቱ ነበር እና ያን ጊዜ ኢትዮ ስምንት የድሬዳዋ ሸመንተሪያ በኢትዮጵያ ክለቦች ምን አይነት ምን አይነት ኃይለኛ ነበር ኃይለኛ ነበር። ሻምፒዮን ይሆናል የኢትዮጵያ ሻምፒዮን የኢትዮጵያ ክለቦች ሻምፒዮን። አዎ ዘውድ ባል ዋንጫ እንወስዳለን የክረምቱ ዋንጫ እዚህ ብዙ ዋንጫ ወደ አምሳ ሰላሳ ሁለት ዋንጫ አንድ ጋሻ ከሱዳን ያመጣ ነው። የፌዴሬሽን ወሰደው። አስራ ስድስት ዓመት አስራ ስድስት ዓመት ስጫወት አንድ ቀን ካልታመምኩ እንትን ወጥቼ አላውቅም። አንድ ቀን እንኳን አያውቁትም። ሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ እኔ አስመላሽ የሚባል አዎ ሁለት ብቻ ነው የቀረ ነው እነሱ እነሱ ጋር አዎ ከኮቶን ልቻኖ ኢታሎ ጌታቸው ሶስት ሌላ ሁሉ አስመራ ነው ነው አወድ ነበረ እዛ ከአስመራ የመጡ በሬ ግልያ ሚካኤል ጎል ክብር ነው። በሬ አራት ቁጥር ነው። ተስፋዬ ወደቀጭን ስድስት ቁጥር ነው። ልሻኖ ኢታሎ እዚህ ናቸው። ከኛ ጋር ከድሬዳዋ ነው የሚቆጠሩ አሁን አወድ መሐመድ አምስት ቁጥር ነው የኢትዮጵያ ቡድን። ብርሄ አራት ቁጥር ነው። ተስፋ ስድስት ቁጥር ነው እና ተክለ የሚባል በኋላ ተቀይሮ ገባ። የኤርትራ ሰባት ነበሩ የኤርትራውያን እዛ ሰባት ኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያውያን ነው የሚባሉ በዛን ጊዜ አዎ፣ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ስለነበረች ኢትዮጵያውያን ናቸው። አዎ እዚህ ነው የሚኖሩት። እዚህ ነው የሚኖረው። ይግቡሽ። እቃ ነው ይሄ በሙሉ። የዚህ እንደገና ውጣ እያሉ ያሸግሩኛል። እኔ ቤት ነበረኝ እዛ ሲሚንቶ ፋብሪካ፣ ወደዚህ ቤቱ ወሰዱት፣ መኪና ወሰዱት፣ መሬት ጥሮታ ጥሮታ የለኝም አሁን አርባ ሶስት አመት ሰርቼ ጥሮታ የለኝ እሳቸው አቶ አብዱ ሰመድ ይባላሉ። የፌዴራል ፓርላማ ተወካይና የናሽናል ሲሚንቶ ምክትል ስራ አስኪያጅ ናቸው። እርስዎ ለአዲስ ዓመት እንኳን አደረሰዎት ለማለት ነው የመጡት። ችግር የለም። ችግሮትን ሁሉ እንፈታለን። አሁን የናሽናል cement ባለቤትም መረጃው ደርሶታል። የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አድርጉ ብሎናል፣ አዘውናል። ስለዚህ ቤትም እናስተካክላለን እንፈልጋለን። እዚያው ከነበሩበት አካባቢ ማለት ነው። ናሽናል ቦት ቤቶች አሉ። ሌሎች የሚያስፈልጉ ነገሮችም ከ management ኡ ጋር ተነጋግረን በቅርብ ጊዜ መፍትሄ ሰጣቸዋለን። ምንም ችግር የለው። ያለውን ነገር በሙሉ የሚያስፈልጉትን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነንና